Ồ, phun, phun, phun Núi Núi Ồ, tư Tư ông Tân Tân Thiết Tân Tân Tân Tân Tân Tân Tân halo halo ah saya saya banyak ah saya nama tetap tetap tetap saya nama saya kenapa terus saya saya tak tahu aku Oh,